Oh, lagi panen cabai si gembar. lo. Si gembar mau panen cabai. Pak e mau kerja ya? Pak e kerja, pangkat kerja ya? Pak e mangkat kerja, gue ngomel lombok dewi. Happy, ye. Yeah. Papa. Bapak. Mama. Eh? lagi mau panen guys panen lombok sama si kecil wah yo Rono Kono Jo ini Hah? Rono Eh, rombuknya sudah merah. Ini merah-merah. Sudah merah. Rono pek engko apek sing abang. Ya. Apa apa sing ngendi? Sing ijo. Sing ijo. lomboknya yang sudah mau panen guys wah lomboknya sudah merah mau dipanenin hmm. yang mana yang hijau itu oh ya Omek lombok. ini yang merah itu. yang baru mau dipanenin ini lombok yang baru kita mau panen lombok rawit oh, sabang di sabang ini po situ dipek merah lomboknya merah hijau mana oh, yang hijau. yang hijau Hujannya lagi turun. Oh, oh ya. Ada sawi juga. Ini yang namanya sawi. Yang buat campuran mie ayam. Dipek. Yo ndak apa-apa, dipek iso ra? Dipek. Oh. Engko di dijual. Hmm. Kaya ngopo lomboke? Wow. Merah. Legi, legi. Coba pangan. Ih. <laughs> Ih. Pak merah eh. merah-merah eh lomboknya Dijual. cabai rawit gurga atau hmm. Ini merah merah. Kuning. Mana kuning? Iki. Oh. lomboknya kuning kartel ya ini jasin ah, jasin yang buat mie ayam ada ini lomboknya kuning cilik uh -uh, kencili Lampunya kecil-kecil banget deh. Cipek. Ya cipek. Pangan yang pedes no. Mau ndak mau. Eh, pedes ya sih. Iki apa tadi? iki? No, no, mam. Uh. Pedes loh. Lomboke pedes loh. Oh. Wow, lomboknya besar-besar. Oh, oh, besar sekali. Sing abang lho. Ayo kuwi sing abang. Petil. Waduh. Petil. Wah, kasar. Um, medike kasar, Fari. Fari medike kasar, Fari. Ndi? Ya. Wah, lembutnya. Ini obatnya cuman pakai ditan sama antrakol sama tandem sama obat patek it patek obat badannya pakai autan ya lumayan lah eh pedes pedes mau harus mam lo pedes pokoknya ini pedes lo jadi demam lo hmm, dijual bayi atau digoreng tuh kok digoreng karo kakak karo kakak kakak melombok lombok Angka mek lombok isah lho. mek lombok ra. Caloro mek lombok caloro. Wah, Farid, ini namanya Farid yang kecil, kembar yang kecil. Ayo. Amek ah, lombok. Sabang. Bet, iki lho, iki lho. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. iki lomboke kuwi delok lho aja dimam lho re aja dimam lho kempal eh mampa suli ayo cepat suli Farid Farid, Farid omek, omek lombok Farid. Oh, sedih mam lho, pedes lho, le. Ya? Cah loro, soalnya cah loro. Eh, malah orang ngono kuwi mesake. Nah. Nesu ta? Tuli le. Nakal si Farid, nakal Farid, nakal. Farid nakal. Iki. Wih, dipek. Iki lho. Dipek, ha. Sing cici. Sing merah. Wes. Hijau. Hijau ora, sing hijau. Sing hijau nek sabang dipek meneh, ora? Hijau mengko apa? Sing hijau mengko nek wis abang. Omak sing kono. cepat lar eh Pari, Fari tar pemara Fari di ayo cipet cipet cipet si cipet bes keren nih orang sengit orang hijau aja Seng Abang, baik oh sengabang oh, Ora tak bopong. Wes, hop. Nah, wes. Cepo, ya. Kok sepake gek lho. Hari. Endi? Ku abang ku yoan. Eh? Abang. Apa napa? Lombok eh, abang. Kok kayak kayak pengkang kok ini? Heeh. Uh -uh. Kok iki sih? Di. Heeh. Waduh. Abang, Pak. Cek. Aku lu damati mati Farid udah dapat Farid mek lombok lho. Hmm? Farid mek lombok. Waduh ada jerontok. Wih, jatuh. Hah? karo ya satu jebuke ya sih karena nanti ya saya saya tak jebuke wah Farid umat sendiri sengabang lo sengabang sengabang lo ayo gue awas wah sing abang sing abang iki abang ora Ayo dekono sik wae. Wah, malah deke kono. Hmm. Abang, Pak. Eh. Coba kata omong omong maeh, Mak katok ngono. ana yo ndi dopek wah anak kembar pada panen lombok cabai Sing abang lho, Rid Ora. Sing abang ora sing lho. Ora. Ora. Ana Heh? Ana Kata, eh, kata ya. Kata? Ya. cepat cepat wah si kembar lagi panen cabai sing abang omek sing abang wi wi ora abang wi cepat omek sing abang belum banyak yang merah kalau yang kemarin-kemarin sudah dipanen Oh, sudah mati dulu, sudah mati dulu. Enggak. Saya tak tidak ke lombok itu. E, Pira lombok e. Waduh. merah di merah oh patrean kena patrek lho le kena patrek oh. Nguyah wi, parit nguyah. Hei. Ih. Ora meneng ngono, Kang. tiba. Merah, merah. Kuning. Merah. Kuning. Tumbuknya merah. Kuning. Pedes. Kuning. Pedes banget ini. Yo, terserah. Terserah. Ini dia. Banyak. Nah. Eh, rada peki. apa? Heh? Koro apa? Iki koro, jenenge koro. Iki koro ora. Heh? Ora oh, di peki, Rit. Koro ora. Fari, Fari. Lor, lor, peki lor kae, lor kae. Koro ni. Kalu sing abange lho. E Endi ya? Kuwi. Hah? lar lar Hah? Lor-lor kuwi lho. Eh? Wih korone. Iki loh. Hmm, cepat ora rana. Ngendi? Ayo. Taloro, nem lagu gria-gria, ora bareng-bareng. Ya. Yo. Ndi? Ngendi? Iya, njo njo njo njo njo. Njo. apa? Wih, wah besar loh. Wih, ayam. Dogo grok iki. Heeh, dogo grok iki. Dogo grok lho, Le. Mak karo ngendi? Ya cepet, dopek. Awas. Korea. sendiri sendiri Jika Radinya nu radi mam kopi nih. Tahu Nilai masah, nilai masah, nilai masah. Nilai Pak Bo. Nyek, nyek. Eh, di ora eh tangake. Mati, mati. Wong wong ora apa-apa kok. Nyek. Mati, mati. Nyek, ngene iki lho. Kai kai kai kai kai kai kai. Tambah tambah tambah tambah. Mati, tambah tinggal. Mati, mulu. Tambah tinggal, tambah tinggal kono wae, tambah tinggal kono Mati, mati. Ara, ara medon, ara medon. Ora medun medun ayo ayo ayo. Yo. Mainannya cukup mainannya kakak. Kakak Sandy, mainan apa itu Bigo? Bigo apa? Mainan apa? Saiki mainan. orang li mainan. Kakak sendi. He? Eh? Ya. bombas.